ayattud jahil gururaya kehidupan dunia kecuali tipuan tapi orang rasa ya tipku dunia tidak cinta orang buka perasaan bahwa duniatI buka orang tidak malah orang mau cinta jasa cinta jasa karena dunia tidak buka pikiran bahwa dunia T penuh ketipuaning tipu yaku duniaente malah orang mau bobohohhan bajeng dunia geus lain bobogohan deh mencintai bahkan bakal lain mencintai deh lebih dicinta naon ya resep atuh <laughs> cinta teh resep <laughs> dunia teh eta orang itu urang pikiran dunia teh penuh tipuan Masya Allah karim tidak daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ya hatim naon sih nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu numuka obat boga perasaan sadar sadarsdarna bahwa Allah tehken kakula ke pernahdetikkenkula etlah cekhatim asom anuula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ke boga perasaan dirikula seorangnganku sebab terus bay dideleken kugusnya Allah tidak pernah asa Gusti Allah teh pernah asku Gusti Allah nah lamun- orang bisa nofat perkara yes bakal bahagia kurang bisa nopot perkara tadi orang bakal sorga hiji sadar bahwa Rizkinu orangrangwalkubatur tenangken diri gitu ulang usaha wanitaita ulang usaha usaha naga diku Allah u buga naga-nanu Allah segala rupa diatur ke Allah ushana make aturan Allah je lain ushana nudiulah taklukna cumantel karena dunia nanulahmah Adapun usaha nama yang kebutuhan-rang yang kebutuhan pembajikan yang keluarga atau ditah dengan ayah aturan make syariat ngaana lah tawakal hiilah Nuki ngaranana tawakal yang ketika kanggina binyaritaken tawakal sahabat ngedenngken baik uh, jahehati sahabatjisasa sahabat dagang pakai ontakges da dagang karena ontak ke pasar ke pasar tutuppat ke ontak balik ke Madinah ke masjid Aju ontak en di masjidangdoa ke Allah ya Allah ya Rob Abdulallah onta Abddul Allah barang na Allahkti tawakal Kendi pasrah Ka Gusti Abdi Ererek Perjamaah J Rasul e, onta ada di luar kalian biasa cukup berarti syariat masjid salat mirdah spees kal on ennomai adik Gusti Ya Allah ya Rob dipaling Gustitan Gusti barang na <laughs> Gusti anlik Gusti saboro Gusti hebatbat papa Gusti ng saya setengah jam terus baik balik <laughs> duit di bawah barang di bawah KB ontalah tawakal Allah beres eh menangtajm ayayanungan terken menang saja ayaungan terken on tahu berikut barang-barang kagetnya kakakraganya nenek balik hanya punyana on atas di mana kula pamalingannya di bawah bag diba guys di bawahwa di jalan ayahadangkula tuanya ngomong nanaon ngomong doang siap maling je tawakal kagus ya Allah la terken bacok siwain pulang ngalawan begitu ngalawan semling akhirnya dialia le di baban dulu kan gak di leen kula akhirnya ku cekula sekolah ngabalikin dia balik ba nyari baik harii rombonganjinin apa malaikat apa setan apa je itu menangnya <laughs> di de le bari buntung Nah jadi je menu tawakal teaa bakal diangtayunan ku Gusti Allah subhanahu Wata' Allah kajjin kuku magera tawakal ka Allah nah ingat orang bisalah bisa ngan ngoomng doang tawakal tawakal aridek mugah haji be karrah ngalengkah suku haep uh biswilahhi wakkal Allahwala doang mante <laughs> pasrahhim ka Gusti Allah hijji cek Hatim asong Rizky nurrang mualkubatur inget ka dongeng abaaba kukurasok di dongeng-dogeng gen aya jelemak ke ngadahar jago deak begitu ngadahar jago kakarga datang kadiet nah ayaah kook jalan cenya milu nih periksa mobil atau itu panti lampu kadie maksudnya mah jangkula jeng keluarga nah nyana datang sama mobil kulangan ke bagian dua nyamplung nyana bayi dulu apa maka bener aja nih amat nih amat ngana tolol sia <laughs> tapi kulantaran rizki na berenanan masya Allah itu masalahnya rizkinya anak nah kos itulah Allah ngatur lawan ku orang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jangkula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna babarengan ngadahar siring saya nyamplung siring saya nyamplung siring saya nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kia, mun ulah waka dibuka mah sebab meren, <laughs> ulah boga pikiran gos itu lantaran memang rizkinya anak nah lamun orang pasrah bahwa rizkin orang mualku batur nu mualku orang tenang dua amalmal bisa digant kubatur anak itu orang Kudus Sireg tilu maut kabeh maut medak datang datang datang nomorkati tilu Allah demba orang sedetik pernah jende bahasa na waun antara anjingj kauulat antara lantaran bi takumu ku ayaana kaula ku kaula maneh jumenendeg webi kuana kaula anjin tehirrup dihirupkan ku kaula diatur ku kaula